газдарда электр тогу кайсы бөлүкчөлөр менен пайда болоорун карайлы тажрыйба жүргүзөбүз эки пластина металлдарын электроскопко туташтыралы электроскопту зарядталган эбонит таягы менен зарядтайбыз электроскопко берилген электр заряды бир нече убакыт сакталат демек аба тогу өткөргүч болбойт. Эми өткөргүчтөргө тийбей күйгөн газ ысыткычты коёлу. электрометр дароо разрядталат. демек жалың абаны өткөргүч кылды бул куулушту түшүндүрөлү идиш нейтралдуу атомдордон же молекулалардан турган газ менен толтурулган ысытуу же жарыктандырууда жылуулук кыймылында молекулалардын ылдамдыгы көбөйөт кагылышууда кайсы бир молекулалар оң ион жана электрондорго бөлүнөт газ ионизацияланат газдын нейтралдуу молекулалары жана атомдору өздөрүнө электрондорду кошот жана терс иондорго өзгөрөт идиште электр талаасын пайда кылалы бул талаа аркылуу эркин электр заряды иреттүү кыймылды башташат терс зарядтар оң электродго жылат ал эми оң зарядтар терс электродго багыт алат электр тогу пайда болду газ аркылуу электр тогунун өтүшү газ разряды деп аталат ионизатор алынса анда эркин электр заряды уагы менен жоголот ток токтойт ионизатор аркылуу разрядтын болуусу өз алдынча эмес деп аталат